слышен снарядов свист Броня в повреждениях, но едем в бой И нагоняем страх Пламя в глазах, это один роковой На дугу летит лопаты, ощущаешь, как дрожит земля пламя, выстрелы и трупы, но сдаваться нельзя.